نادر تو फितर को अब छोड़ के बस चल तू नडर तू his hand got me moving Those diamonds on his neck got me dreaming चला था लेके सपना वो कहने लगे अपना सीखा है मैंने बहुत कुछ ना सीखा मैंने रुकना ना रुकूंगा कभी चला था लेके सपना वो कहने लगे अपना यार certo फिकर को अब छोड़ के बस चल दो ना डर तू फिकर को अब छोड़ के बस चल तू पटका सा अकेला था मैं पहले मुझसे कहते दर्द है थोड़ा सहले जो बात है दिल में वो कह दे सपने देखे हैं बड़े आज सारे पूरे घरों पे ने सिर पे ताज जलते मुझसे फिर भी करते वो नाज फैन है मेरे गलते जो मुझसे नाराज बना के भेजा था तो आज भी है मुझको याद कहते वापस ना आना तुमने पी है शराब थाना उस दिन बन के दिखाऊंगा नवाब फिर जब वापस लौट के